galera, meu nome é Vitor, esse aqui é meu terceiro vídeo E esse vídeo vai ser como fazer uma Beyblade e pegar fogo Primeiro passo Esse vídeo vai ter três passos para como você fazer tipo garra flamejante sagitário Você vai ter que precisar de uma Beyblade, é claro, uma Beyblade qualquer Ação! Então, aí esse é o primeiro passo mas o primeiro passo, você vai ter que precisar de uma Beyblade e uma Fusion Wheel, tipo a do Killer James ou Killer Buford, mas só que vai ser ou Killer ou, ou, ou, ou Avil, como vocês preferirem. Aí você, essa Fusion Yu vai ser diferente, é claro. Pra você precisar, você tem que precisar dela para você poder encaixar os fósforos e você vai ter que partir no meio. Você vai precisar de quatro ou dois fósforos para você encaixar nesse buraquinho. Mas, pô, como é que eu vou encaixar nesse buraquinho? É muito fácil, galera. Primeiro, você vai ter que pegar, esse vai ter um buraquinho em cima e embaixo. Você vai ter que pegar um, ah, um pedaço de cima do fósforo, que tem a pólvora. Você vai ter que encaixar aqui, ó. Encaixar. Vai ser meio estranho, mas ah, só assim dá pra você fazer. Vai encaixar assim. Quando você tiver, quando você ver que encaixou assim, no outro buraquinho, é como se você tivesse encaixado aqui, mas você vai ter que encaixar pra cá. Aí, você vai pegar outro, vai pegar outro, Aí você vai encaixar. Do mesmo jeito que você encaixou ali, você vai ter que encaixar aqui. Quando você vem que encaixou, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Aí você vai ter que pegar a Beyblade. Você vai ter que botar no seu lançador. Aí você vai ter que girar. Vai fazer isso. Muito legal, né, galera? Fala a verdade. Aí só... Gravando. Aí vocês podem ver que gastou só um buraco. Ficou um fósforo aqui. Eu vou poder, eu posso, ou como vocês preferirem, eu posso girar com um fósforo só, ou posso encaixar outro. Mas, pra poder gastar esse fósforo, eu vou gastar com um fósforo só. Eu vou fazer com um fósforo só mesmo, pra poder gastar logo isso. Aí você faz assim. Quando estiver girando, põe é assim. Aí, aí você para sua Beyblade. Aí, gastou. Aí, pra terminar logo esse vídeo, eu vou, pra terminar logo, eu vou encaixar, vou fazer com esses dois aqui logo. Aqui. Toma. Epa. Aqui logo. Pronto. Agora aí, terminar. galera, valeu. Vai. O fósforo que tinha que usar mais não, não, não gastou. fósforo que, que não usava menos gastou. Agora vai ser meio difícil aqui. Você vai ter que encaixar aqui. Vai ter que encaixar assim. Não sei se vai dar certo, mas tomara que dê. Agora aqui, vamos Achou, deu certo. Esse aí, valeu galera. Esse foi o vídeo de como fazer sua Beyblade pegar fogo. Gravando. Aí galera, eu vou explicar sobre esses erros. Esses erros podem acontecer naturalmente no vídeo que você for fazer, não é? são sonhos técnicos. Pra você não dizer que eu sou causeiro, que esse vídeo é uma merda, eu, aí esses vídeos, esses, esses fósforos pode soltar mesmo. Eu, eu, eu, não, eu não sabia se encaixei muito bem. Mas que deu pra fazer, deu. Então, esse foi o vídeo. Se inscreva no meu canal, deixe comentários aí. Aí, esse foi o vídeo de como fazer sua Beyblade pegar fogo. Até a próxima, próximo vídeo. Valeu!